És evident que el laboratori s'ha tingut que transformar. Més que, que dir que ha crescut, s'ha tingut que adaptar a la nova situació. El Servei de Microbiologia tenia uns espais físics i el que hem tingut eh, que fer és habilitar part d'aquests espais físics per poder treballar la, la identificació del virus. Hem tingut que passar de fer 200 mostres o analitzar 200 mostres al dia, de ser capaços d'analitzar 9.000 mostres diàries. El vincle entre primària i l'hospital ha sigut eh, essencial per poder donar resposta a les necessitats de, assistencials. Tot comença per eh, fer la petició. Llavors ve un següent pas que és molt important, que és la pressa de la mostra, aquesta mostra ja amb una petició i amb un etiquetatge ens arriba al laboratori. En quan arriba, si el medi de transport no inactiva la mostra, el primer que hem de fer és inactivar-la. I una vegada inactivada és quan ja entren els diferents eh, equips per poder fer la amplificació i la detecció de la presència o no del virus. Llavors ens hem tingut que coordinar en tots aquests punts d'una forma excel·lent.